perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. somebody of the humble. tengah kehampu sa Gyno Remix. Nakabihanan na Di ko mapigil ang aking nadarama May chinita, girl, may chinita Girl, sa iyong tingin Palang ako'y natutunan sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Channel sa Gino.